各位，我系卡洛斯啊。嗰度有关电脑辅助设计，对我嚟讲，由接触到而家，应该都有几十年啦。但 CAD 呢样嘢，一向以嚟都系同我哋读工程嘅人关系比较大啲。但系个世界一路转变啊，自从 CNC 嘅机器越嚟越普及，同埋三 D 打印机嘅出现之后咧。 似乎越嚟越多人咧都想學習 CAT 软件，喺我身邊嘅學生啦、朋友啦、同事啦、以至上司咧，都有曾經嚟問過卡洛斯 CAT 系點使用嘅。於是咧喺较早前咧，我已經拍過一啲嘅影片咧，去介紹 CAT 同埋示範佢嘅使用方法，而且無論喺 YouTube 啦，或者喺西瓜視頻咧，個觀看率啦都有一千多人嘅。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 而于小朋友用嘅 t i n k e r c a t 啦，仲有之前唔使钱而家要钱嘅 Fusion 三六零，同埋而家都唔使钱嘅 Onshape。但我可以话俾大家听，几十年嚟我都系用相同嘅一套方法，我从来冇学过新嘅软件。因为基本上如果你唔系画一啲好复杂、好复杂嘅工程图呢净系识几个基本嘅概念呢已经可以画到出嚟噶啦。而只要你能够融会贯通呢呢啲招数喺任何软件之下呢都可以运用到出嚟嘅。 我哋先嚟温习一下上一集我哋喺 Fusion 三六年教过啲乜嘢啊？原来曾经教过大家 create sketch，佢画草图啦，唔使问啦，就系一切建模嘅基本啦。而跟住教咗大家点样喺草图上面 extrude，即系截啲嘢出嚟而成为一个立体。而成功制造咗立体之后，如果我哋觉得啲角太过尖、唔够圆滑的话，可以利用 fillet 圆角嚟将佢收圆。 而有啲情況之下咧，我哋就喜歡用 chamber 斜角，目的一樣係令到物件唔介手啫。最後咧就教咗大家點樣利用 shell 空殼去將物件嘅中間偷空啦。至於之後點樣喺物件上面開窿，都只不過係重複使用 sketch 同埋 extrude 嘅技巧啫。 好啦，當你掌握晒以上嗰五個技巧，去畫啲四四方方啲角邊係圓嘅，而上面有啲窿位嘅物件咧，已經係難到你嘅啦。但係喺工業生產上咧，有啲物件咧就唔係咁四四方方嘅。例如我哋平時使用車床去車製一啲咁樣嘅物件，物件係喺轉動軸上面旋轉，而刀具咧就喺旁邊切割，於是就會得出咁嘅形態啦。咁究竟喺 fusion 三六零上面應該點樣？佢畫呢種物體咧？ 好啦，咁我哋正常打喺 Fusion 三六零。根據官方嘅指示咧，而家 Fusion 三六零咧，如果唔付費的話咧，佢嘅功能係減少咗嘅。但係對我哋使用嘅層面嚟講咧，都仍然係可以使用噶。正常咁 create 一個 sketch，選擇一個面。話依類咁嘅車載物件咧，我哋要將佢外形線畫出嚟，就好似頭先個杯咁。我哋繪畫一條三十五長度嘅直線。 而跟住咧，就再接驳曲线，直线同曲线之间可以互相互换啦。而每完成一种线咧，就要 double click。必須要注意咧，逢亲佢畫呢種咁嘅設計咧，一定要有一條中心線噶。而家已經完成咗繪圖啦。而今次我哋使用嘅建模工具咧，就係 revolve profile。我哋選擇咗啦。 a c c e s s 啦，我哋就系选择呢一条，跟住按 OK，弹指之间呢个杯就设计咗出嚟啦。系咪好容易呢？好啦，尝咗少少甜头之后呢，我哋就跟住教啲深啲嘅嘢咯。大家可以睇下呢，喺 Create 之下呢，其实有好多好多功能嘅。那 Extrude 我哋学咗啦，Revolve 我哋学咗啦。喺今堂呢，我哋希望。 學多兩種，分別就係 s w i p 同埋 lob。好似呢個遮柄咁，當然你而家見到呢個木製嘅遮柄咧，佢就係用木雕刻出嚟嘅啦。但有陣時咧，金屬都可以用呢個方法沿住一條 p a t h 折出嚟嘅。佢話依兩物件咧，我哋要利用到兩個平面啦。首先咧，我哋一樣喺 top w i e l 度畫出一個佢嘅橫切面先。為一個遮柄嚟講，就應該係個圓形啦。 直径二十二 mm，好啦，完成咗个 sketch 之后咧，我哋转去另外一个 wheel，就系 front wheel 啦。喺度地方咧，喺个地方咧，我哋画出一个路轨，就系一个倒转嘅 J 字嚟噶。而路轨咧就由直线同曲线所组成嘅。由于遮柄嘅顶咧就并非一种 spline 嘅曲线，只不过系一个半圆形嚟嘅啫，所以我哋只需要用 line 就可以画晒啦。大约。 六十，跟住按住呢点向上拉，就画到一个半圆形出嚟啦。而呢度仲可以睇到半圆形嘅直径添。double click，按 finish sketch。好啦，跟住咧 create 方面咧，我哋用 s w i p e c o l e 方面选择呢个圆形。 t a p s 方面選擇呢條線，按 OK 就已經完成啦。咁如果你話呢個位未得圓滑，咁咪用翻我哋上次所學過嘅 f i l l e t 咯。遮病就係咁做出嚟噶啦，係咪又係好簡單咧？ 嚟到今日教嘅最後一招，點都要出啲真功夫嘅。大家知道卡洛斯除咗做電腦管風琴之外，仲有做二胡啊嘛。大家睇下二胡呢个琴頭係咪一個好奇怪嘅造型啊？嗱，呢個頭咧有啲似上海琴嘅造型，又有啲似蘇州琴嘅造型。其實係卡洛斯自己設計出嚟嘅。究竟咁不規則嘅形狀，又應該點處理咧？冇錯啦，今次連 s w i p t 都冇辦法處理到，我哋就用到 loft 啦。 因为 lope 可以让你圆周轨迹，而中间嘅横切面咧可以一直变化。好啦，我哋开始画 sketch 咯。我哋先喺呢个平面上面咧画一个四方形。而呢个四方形咧就系二胡杆嘅中间部分嚟嘅。但我哋想呢个四方形咧同阴间上面嘅圆形咧系同一个中心点，所以唔可以用 two point rectangle。你要专用。 c e n t e rectangle，咁喺呢點裏边畫出嚟，選擇二十二乘二十二就係二股杆嘅標準。喺上升十五高度之後咧，呢個四方形咧就會慢慢轉變為圓形喎。可能靠原本三個平面啦唔夠用嘅喎，我哋要自己 create 新嘅平面。咁我哋 finish 咗個 sketch 先，喺度有 construct offset plane。 将原本呢个 p r i n t offset 十五，咁喺性科研上面就多咗一个平面啦。我哋利用呢个平面画啦，今次系画一个圆形。而呢个圆形嘅直径咧就系十七。嗱，大家而家睇到两个横切面之间嘅关系啦。咁我哋可以完成咗呢个 step 先。嗱，由于個个圆柱头上去咧，都系经过一个 part 嘅喎。 所以我哋又係好似頭先一樣，揀分 will 畫出一個 path。呢個 path 咧有少少不規則，所以我哋要用 spline 隨自己喜好規劃啦。 啦，上到去呢个位置咧，其实个圆形咧仲系不变喎。之后再慢慢改变。咁啊，所以要再 create 另外一啲嘅平面啦。而今次 create 平面咧，我哋会使用到。而今次 create 平面咧，我哋会 construct 使用到 plane along path。喺度咧，又画一个直径十七嘅圆形。 好啦，再資訊個造型會係點咧？我哋又繼續傾下 long pan，應該仍然變化唔太大嘅。我哋上次畫一個大少少嘅圓形，例如十八嗱，去到頂呢個位咧就應該有個突變啦，變咗一個橢圓形啦。finish 咗 sketch 之後，我哋 construct 方面咧。 亦都係揀拼日浪跑，但係新 create 呢個 plane 咧就唔係好合我嘅口味啦。我想將個 plane 稍為傾斜，而我用嘅方法咧就喺呢個 plane 上面先畫一條直線。呢條係 construction line 嚟嘅，所以我哋將佢轉为 construction line。OK。 利用呢條 construction line，我哋 construct 一个 plane at angle。好啦，嚟到呢度咧，angle 就真系任你变啦。一个二胡嘅角度系点样咧？个琴头角度大约三十八度咯。其实好随意噶咋。喺呢个位置，我哋需要画个台面，我哋 create sketch。 我哋喺 Create 近 Ellipse，大約喺呢個位置啦。我哋畫一個長度五十嘅橢圓。你可以觀察下靚唔靚咯，唔靚仲可以修改噶。甚至你完成咗呢個造完再修改都唔係問題。 我哋揀 create lot 喺 profile 里边，我哋加上一个、两个、三个、四个，最后系五个嗱。如果仍然觉得唔靓嘅，大家仲可以再修改嘅。由於依類类設計咧已經開始偏離咗工業繪圖啦，有少少啦係藝術嘅成分。 所以画出嚟有冇美感咧？好睇你嘅心机同埋时间。例如你加多几个平面，而每个面咧都细致咁调校咧，效果就会更好啦。今天咧，我哋总共用一二三四五六个平面出到嚟，效果咧似乎就好咗啲啦。今日咧喺之前教咗个 extrude 以外咧，我再教咗大家 revolve、swip 同埋 lock。 阿老師建議咧，要學好劇咧，就要揾身邊嘅物件咧，嘗試下佢畫出嚟。利用上一次同埋今次所教過嘅所有技巧咧，我相信你一定能夠做得到嘅。如果喜歡嘅影片嘅，請你 subscribe、like and share 啊！